Assalomu alaykum aziz do'stlar, assalomu alaykum barchalaringizga sog'lik salomatlik tilab qolaman. Agar kanalimizga yangi bo'lsangiz, albatta bitta podpisatsiya qilib, like basingizlar, qayerda bo'lsangiz ham jonlaringiz sog' bo'lsin. 13-o'yinimizga startni berdik, MTMni qilib, mini o'yin qilib o'tkazib yuboramiz. Mana shuni tamomlay Hammalaringizga omad tilayman. Qayerda bo'lsangiz ham bitta bitta bilet olib omadingizni sinab ko'ring 500 rubl bilet narximiz obshka количествоsi 399 donadan iborat главный приз 1000 dollar 60 ta pul konvertlari bor 100 dollarlik ham bor 3 ta 5000 dan, 5 ta 3000 dan, 7 ta 2000 dan. E, ellik to'rt dona ming rubldan hammalaringizga omad tilayman Gazni bosib turib shansingiz katta 500 rubl tashlang Ertaga ertagami indinma o'yinimizni o'tkazamiz ikki yuz qirq to'qqiztami biletimiz qolgan hammalaringizga omad tilayman to'xtamochino yana olam gapiram assalomu alaykum do'stone aziz assalomu alaykum barodore aziz xush omaddon va kanali mo yakta yakta like ва бизане narx biletdan 500 rubl 13 bo'zi бастан додем Ina пагами pagay diga xudo хоҳад final shay. обшкаста e, билето 399 дона нархи билет 500 рубл 6 донаи дигар пулои конверти аста главный приз 1000 доллар баъд 100 доллара 5000 3000 2000 ҳама томо омад мехоҳам фақат гаша зер карда ҳамин экран ба 500 э, рубл 500 рубл рой карда бозӣ ба иштирок кунем худо хоҳад вообще бомба мекунем ҳама томо омад мехоҳам